大家好，我是金英老师，欢迎收看我们的生肖运势周报。接下来要跟大家分享的是七月八号到七月十四号重要的日课吉凶以及个别的生肖运势。在我们开始之前，请大家务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞，这样子你才能够在第一时间收到老师的贴心运势提醒哦。好，让我们来看一下接下来的礼拜一，我们会逢到的是董公选耀。 一用安葬以及进京塔位的日子，在当天除了很适合让先人入葬入塔，也非常适合去前往去吊祭我们的先人哦。再来，我们来看一下礼拜二的部分，逢到的是出梅，出梅也意味的是我们的梅雨季即将到了一个段落，这个时候我们就比较不用害怕外出的时候。 忽然碰到临时的偶阵雨，或者是雷阵雨，在出梅的当天，如果有逢到太阳，我们可以将许久未曝晒的枕头、棉被等拿到户外去曝晒半个小时到一个小时左右，来达到让尘螨以及细菌有点消菌的一个效果。这样子也可以让我们的呼吸道比较不会受到刺激。 减少过敏源，进而有达到要开运的一个效果。另外，我们的礼拜三的部分逢到的是午差照的日子，所以切记，如果您刚好正在装修，不要在当天动到您厨房的炉灶，会比较好哦。 礼拜四的部分逢到的是三元四将，在当天是非常适合开市以及出货，尤其是针对新品上市的货品，大家不妨参考看看。另外，礼拜五的部分逢到的是出伏，出伏又名也是入伏，它也意味的是我们可以在这一天呢开始进行三个阶段的。 一个诊疗，让我们把冬病在夏天的时候做诊疗的部分。一般来讲，老师会建议，如果你有习惯看中医的朋友，我们不妨可以到中医院这边去给老中医把个脉，可能可以透过那个针灸或者是三伏贴的方式，帮助我们在这一天达到养生的一个效果。 如果你还想要知道如何利用三伏日帮自己开运补气，不妨可以参考老师之后会贴推出的视频，记得先按下订阅才能够收看哦。再来，我们来看一下礼拜六的部分，逢到的是飞龙在天，当天的部分呢，也是逢到五十大进文学贵人。 如果荧幕前的你是准考生，已经拿到了准考证，或者是你已经知道你要考试的场次以及场区，不妨将你的名字、场区跟考证号码写在一张名一张白纸上面，然后拿到有供奉文昌帝君的庙宇，在午时，也就是上午十一点到下午一点这个时段祈求。 文昌帝君能够帮您争一下你的好运，这样子你或许能够顺心如意的榜上提名哦。另外礼拜天的部分逢到的是诸神朝天的日子，因此在当天不建议前往庙宇去做还愿的动作。再来，让我们来看一下接下来的这一周的运势王前三名有哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是我们属狗的朋友，第二名是我们属猴的朋友，而第一名是我们属鸡的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那也提醒你们，尤其是属鸡的朋友，您本来在上一周就已经榜上有名了，所以也意味的是，你这其实呢，这一季呢是非常的旺。这三个生肖的朋友呢，除了运势旺之外，财运呢也是不错的。 切记一定要利用这段时间好好的把握，尤其是做业务的或者是做外勤的，努力的跑，努力的跟追客人，你的收获不仅是眼前的这些。好，再来让我们来看一下接下来的这一周个别生肖的运势状况。首先，第一个生肖是我们属老鼠的朋友，属老鼠的朋友在这一周会觉得有点在意料之外。 也就是很多事情的发展，不论是在感情上面、人际上面、工作方面，你会发现状况好像都会变了调，你的好意也会变了样。所以这个时候，老师会提醒你要注意你自己在每一个状况里面所扮演的角色是怎样，切记不要让自己的角色失了焦，不要让自己忙个烂头焦蛾，结果还吃力不讨好。 要注意的天数是礼拜一，下一个生肖是属牛的朋友，在当中你的情绪比较容易烦躁，也有可能是因为天气过于的闷热，老师建议你可以让自己处在比较凉爽的冷气房里面，尽量在这一周不要安排太多的外物，也可以让你的心情呢比较不会受到这莫名的烦躁感。 影响你的任何判断及工作效率。除了烦躁之外，你在做任何的事情的时候，可能呢会比较没有的耐心，也会比较的拗。所以老师会建议你要调整一下自己的心态，因为该做的跑不掉，不做的赖不掉。该做还是好好的做吧。吃喝玩乐，等你做完的时候，你再去放情的去做，这样子也是让你间接减压的一个方法。 下一个生肖呢，是我们属老虎的朋友。属老虎的朋友在这一周呢，实在会觉得很多状况都是难以理解的。也就是，如果说人家有月经，属老虎的朋友，你们又到了内心剧场的时间了。这个时间点，你又会开始启动第二个剧本、第三个剧本，在心中盘演着，如果我做了什么样的决定。 又会有什么样的结果？其实你都是在多遇的，不妨好好的做你眼前要做的事情，不要去想那么多其他的小剧场，因为对你来讲并没有实质的帮助，反而会让你呢拉住自己，没有办法往前走。属老虎的朋友，在这一周要注意的天数是礼拜三。 下一个生肖是我们属兔子的朋友，属兔子的朋友在这一周真的会有点沟通不良的一个状况。说了好话，人家觉得你是在灌迷汤；对别人说了重话或是真心话，人家觉得你在放毒药。好好的跟人家解释，结果人家以为你在放风声，甚至是在说人家的闲话。所以，在这一周尽可能少说少错，比较不会出错。 属兔子的朋友，在这一周要注意的天数是礼拜四。下一个生肖是属龙的朋友，在这一周关注很多，但这关注并不是聚集在你自己身上，而是你把你的眼线跟关注都投放到很多的事项状况上。这也不是一件坏事情，因为对于属龙的朋友，可以让你们烦闷的心情呢跟心结可以有一个出口。 但是也切记，不要因为你关注的事情跟东西变多了，反而让人觉得你有三分钟热度，没有那个热情保持住。属龙的朋友要注意的天数是礼拜五哦。再来，下一个生肖属属蛇的朋友，在这一周你会忙着四处奔波，那这四处奔波也是必要的，但是每个人。 都期待我们的奔波状况之下会得到收获，所以老师会建议你说，在这一周，如果你是想要去做客户的关系联系拜访，不妨先针对老客人去做拜访吧，因为这样子比起新客人来讲，你比较容易会得到你想要的收获跟成效。这一周如果去拜访新客人，对于属蛇的朋友是比较有风险的，比较容易会是。 越拜访心越凉的一个状况，这个凉啊，不是只有吹冷气房在会议室的凉，而是得不到结论的凉，所以不妨在下一次再安排吧。属蛇的朋友在这一周要注月天数是礼拜一跟礼拜六哦。再来，我们来看一下属马的朋友在这一周你落入了想法很多的一个状况，这一周老师也会建议是适合让你整顿一下你的想法。 再重新把规划跟计划做一下调整的一周，这样子你在执行的时候才比较能够落实。属马的朋友在这一周要注意的天数是礼拜天，老师也会建议你在这一天，也就是尽可能在周末的时候，让自己的脑袋告假一下，可以彻彻底底的不要思考任何的事情，放空放懒。 这样子才能够真的让自己的身心里都充到电哦。再来，下一个生肖是属羊的朋友，属羊的朋友在这一周会倍感幸福。那这个幸福感呢，来自于你这一周比较容易进入感性的一个磁场里面，你会很珍惜你身边所拥有的、眼前所能看到的。那老师觉得这也是不错的，毕竟感恩也可以。 是一个很好的磁场，可以让我们带回好的一个回馈。那属那个羊的朋友呢，在这一周，老师也会建议你要注意的天数分别是礼拜一跟礼拜二，尤其是计划中的事情比较容易没有按照计划跟脚步状况走，所以你可能就要特别留意一下喽。再来，下一个生肖是我们属猴的朋友。 属猴的朋友在这一周是逢到了贵人多多的一周，因此你有许多的助力，不妨好好的借力使力，利用把你的这些人脉转为钱脉，把你的钱脉转为你的前程，让你的事业版图能够再更增加一大块。属猴的朋友在这一周要注意天数是礼拜四。 下一个生肖是我们属鸡的朋友，属鸡的朋友在这一周真的是心想事成。这一周对你们而言也是一个决策周，老师会建议，只要你的执行力够，你周边的人能够督导手下的人继续执行。其实你应该要把权力放出去，让自己能够真正的放下心，好好的歇息。那属鸡的朋友在这一周呢，也很适合呢。 多跟家人去做互动，让感情可以升温。再来，下一个生肖是属狗的朋友，在这一周你们会感觉能量满满，而且非常的有冲刺的心，周边的人也能够很明显的感觉到你心中的这种爆发力。所以，好好的去挥洒你的精力，不用害怕往前冲就对了。属狗的朋友，如果你觉得， 想要帮自己间接的开运的话，不妨在这一周多往户外去跑跳，尤其你流越多的汗，对你的运势更是加强。但是流完汗之后，切记也要补充足够的水分哦，才不会莫名中暑了。属狗的朋友在这一周要注月天数是礼拜三，下一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友在这一周是强棒出奇。 而且呢，老师也会建议你，因为你在这一周你的人缘是非常好的，所以是说我们更要注意自己的脸颜面颜值有没有很体面，不妨适当的帮自己除一下粉刺，敷一下脸，除了你的运可以更开，更可以让自己在这一周更加的放彩。 那本周你也非常适合做一点 SPA，可以达到让你的身心灵呢有放松的一个效果。在这一周属猪的朋友要注意的天数是礼拜天哦。好，再来让我们来看一下，在这一周的感情胜利组是哪三名生肖的朋友？首先第三名是我们属龙的朋友，第二名是属羊的朋友，第一名是属猪的朋友。在这一周感情胜利组。 是针对好的异性缘，所以不妨把这个异性缘用在我们的磁场上。如果有难搞的 PM，或者是很难敲定的客人，或者是需要谈调解的，不妨都尽可能在这一周把它执行了。因为你在这一周对异性上面的一个互动磁场上是很能够顺利达阵的。好，以上是我们针对这一周的运势周报。 喜欢的朋友，请务必帮老师按下订阅小铃铛、加赞，这样你才能够在接下来继续持续收到老师的贴心提醒哦。我们下周再见，谢谢大家的收看，我是精灵老师，拜拜。